कहते शक्ति अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें तो हमें शक्ति देता है प्रभु से मंत्रोच्चारण करके हम जोर जोर से उनका मंत्र जाप या जब तक करें तो हमें बहुत शक्ति मिलती है इसी प्रकार से कहते हैं हमारी मन की बाड़ी में जो शुद्धता होनी चाहिए नकारात्मक ऊर्जा ना हो और दूसरों के लिए अपने अपने मन से विचार अच्छे हों तो उसे ही हम शक्ति कहते हैं शक्ति का अनुबद्ध प्रातः काल होता है कवियों ने देव देवी में शक्ति की महत्वता का वर्णन किया है उन्होंने प्रातः काल को विशेष महत्व दिया है देवी की अनेक शक्तियों के द्वारा समानता सूर्य किरणों में भी है इस प्रकार के संस्कृत की ये परम पर तो हिंदू उर्दू में भी प्रचलित महत्व रखता है जिसकी अनुष्ठा विवेचन किया जाता है मन में शक्ति व ऊर्जा को जागृत करने के लिए हम मन में शक्ति और शांति रखना चाहिए इसलिए सम्मिलित समुदाय भावना को आशाओं को और अपेक्षाओं को गोमुख प्रातःकाल कहा गया है ऋषियों ने काल में भी जागने और चिंता करने का निर्देश दिया है इस प्रकार से जीवन में अनेक रूपों में बालकाल भी हमारा प्रातःकाल है बचपन बुढ़ापा बालकाल सरसता सहजता और निरता से अवलोकन करना चाहिए प्रातःकाल में परिचय पर परिचय करना भी हमारा एक सत्य मानना प्रेरित करता है कि हम घटनाओं और सूरवास होते कि अपनी घटनाओं में स्वयं को शक्ति देकर ही अपने को जोड़ें और अपने को मन शक्ति का शांति दें तैयारी करने के लिए बचपन एक बड़ा अवसर है इस अवसर को भी साधारण मानना अनुचित है इसलिए महत्व तो अपनी शक्ति को ही व्यवस्थित करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से आराधना कर सकते हैं कि व्यक्ति हर अलग अपना अपना पड़ता है व्यक्ति को क्षमता के अनुसार ही अपनी शक्ति मान मानता है शक्ति का योग नकारात्मक से निध्यात्मक का भी होता है जो पतन होता है वही उसका ईश्वर्य है वही उसकी शक्ति है और निर्बल से ही को भी प्रार्थना करके हमारी शक्ति को हम आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी शक्ति को शक्ति में बदल सकते हैं हमने आपको ये शक्ति बताई शक्ति का पॉइंट बताया अच्छा लगा तो क्या करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब बोलो